Mama Gwajima nisimame au nikae? Kama mrefu sana. Asante sana. Tambue uwepo wa Dr. nema kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Tambue uwepo wa mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam CPA Makala. Kipekee nitambue uwepo wa Engineer hes ambaye ni rais wa klabu ya mpira Young African Football Club au kifupi sisi Tanzania tunaita Yanga. Yanga oye! eh? Nisemeje? Useme mabingwa Yanga mabingwa. Niseme Yanga mabingwa. Yanga mabingwa oye! Asante sana uh, rais wa klabu ya mpira wa miguu ya Yanga Engineer Hersi pamoja na timu yako yote ambayo umekuja nayo hapa tambue uwepo wa Mheshimiwa Diwani, mwakilishi wa madiwani wanawake mkoa wa Dar es Salaam, amekuwa nasi bega kwa bega wakati wote tukiita uh, watu kwa ajili ya ajenda hii. Tunashukuru kwa uwepo wako. Tambue uwepo wa mwenezi CCM ambaye ametambulishwa hapa pamoja na wote waliotambulishwa, CEO wa FAGDI Foundation uh, for Ambassadors Gender Development Initiative Simoni Mwapagata na mabalozi wote wa Fagdi. Namwona dada Hadija Kopa yuko hapa, asante sana kwa kuja, na wasanii wote wote, kadri mlivyoweza kufika hapa, natambua uwepo wenu, tumetoka mbali pamoja wana habari wote ambao wamekuwa ni nguzo yetu katika mapambano haya ya kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Uh, awali ya yote nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kufika hapa kwa wito huu kama ambavyo mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ametambulisha. Niseme kwamba mimi kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunipa nafasi ya kuhudumu kwenye wizara hii. Wizara hii ni pana inagusa maisha ya Watanzania, daily operations, wana furaha namna gani, wana amani namna gani kwenye maisha yao ya kijamii, ile social engineering. Majukumu makubwa ya wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ni kuunganisha jamii na sera mbalimbali mbali za sekta zote ili jamii sasa ikae mkao wa kuzielewa, kuzimiliki na kuzitekeleza. Shikamano wa jamii na serikali uwepo, tupate matokeo kwa haraka pasipo kupoteza muda mwingi kuelimisha jamii mpaka ielewe. Lazima tuwe pale pamoja na jamii, na hatuwezi kwenda peke yetu, lazima tuende na wadau mbalimbali wenye uwezo wa kusema neno, alafu wananchi wakasema tumeelewa kwa urahisi na wadau hawa wako mbalimbali. Uh, ndugu uh, washiriki wote mlioko kwenye mkutano huu wa uh, wanahabari, mm, mtakuwa mm, mashahidi kwamba sasa hivi mojawapo ya ajenda kubwa ya kitaifa tulizoea kusikia maji, afya, nishati, barabara, kilimo, mifugo, ardhi, sasa imekuja ajenda nyingine baada ya kuundwa kwa hii wizara ya mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni mojawapo ya ajenda kubwa ambayo inafanyiwa kazi na serikali kwa ushirikiano na wadau wake, na lazima ifanyiwe kazi, maana mmomonyoko wa maadili ukiendelea kuwepo, mila na tamaduni zetu zitayumba. Mila na tamaduni zetu zikishayumba, tutapata watu wasio na hofu ya Mungu, tutapata watu wasio na maadili, watafanya maovu mbali mbali ambayo yatatugharimu hata yale maendeleo tunayowekeza. Tutajenga barabara, mwingine anakwenda kuchomoa vyuma vya kwenye barabara, tunapata matatizo. Tutasema twende kwenye kilimo, mwingine anakwenda kuwatanga watu wakiwa kwenye kilimo, anawaumiza, anawaibia, watu wataogopa kwenda kilimo. Tutatengeneza maji, mwingine anakwenda anaharibu vyanzo vya maji kwa ukorofi, hana maadili. Tutasema huduma za afya tumezisogeza karibu na wananchi, yeye anakwenda wanawadanganya watu waende kwenye huduma zisizoeleweka wakapate madhara, wakija huko wameugua, wamechoka. Tutasema madarasa tumeyajenga, mwingine anawaambia msiende huko, mwingine anawabaka njiani, anawatia mimba, basi vurugu. Lazima sasa kumbe mmomonyoko wa maadili utazamwe na urudishwe kwenye mstari ili wananchi hawa waweze kunufaika na yale Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anataka kuwaletea waendelee wafike wanakotakiwa. Sasa nani akawatengeneze hawa wananchi? Tunasema engineering, tunajenga majengo makubwa na magorofa, lakini kuna magorofa mengine hayaonekani, yako huku vichuani kwetu, tumeyabeba sisi. Hapa ndipo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipo upiga mwingi kwa kuona kwamba ninajenga huku yanayoonekana, lakini kuna vitu viko huku kichwani vimejengwaje? Fikra, wizara hii ni ya kujenga fikra, kuhamasisha na kuhelimisha jamii ili ielewe vizuri na ipokee sasa haya maendeleo ambayo yanatengenezwa, yanapapaswa, yanaonekana. Kwa hiyo tunaanza huku kichwani, na hii inahitaji washikadau mbalimbali wenye uwezo wa kupaza sauti, afu jamii ikakaa chini ikasema naam. Mshikadau wa kwanza ni Dr. Samia Suluhu hasani amepaza sauti, katuletea wizara. Piga makofi kwa Washikadau wengine ni serikali yake yaliyoiunda. Washikadau wengine ni waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wawakilishi wengine wote wanaoongoza wananchi, lakini wako washikadau wa kijamii. Hawa sasa wakisema na wenyewe wanasikilizwa sana. Hizi sasa ni klabu za michezo ya mipira. Kama umeniambia hapa, tuko na Yanga mabingwa, piga makofi kwa rais wa Yanga mabingwa. Ziko na klabu zingine nyingi, klabu ya mnyama, piga makofi kwa mnyama. Sasa wananchi wametangulia mbele, wamesema si tumeidaka hii ajenda. Naamini na wao na wenyewe naye watakuja, tushirikiane wote kwenye ajenda ya kitaifa. Ndugu zetu wa Yanga wamesema sisi tuko tayari, tumesikia wito, tumekuja tuambieni hii ajenda ya kitaifa tuipeleke vipi. Uwezo tunao na nia tunayo ya kumsaidia Dr. Samia Suluhu Hassani hii ndio maana ya jamii. Wameona wizara hii ni ya jamii, wamegonga mlango, na sisi tumesema karibuni. Tumesikia sauti yenu, tunawapongeza sana Engineer Hersi na timu yako. Tutawapa ushirikiano mkubwa kwenye hii ajenda, tunawategemea sana, mnafuatiliwa sana. Peke yetu hatuwezi, tunahitaji wadau wenye sauti kubwa, nyinyi pamoja na wengine. Namwona dadangu Adija Kopa yuko pale, kundi la wasanii liko hapo pamoja wana michezo wengine wote na wanahabari wengine wote tunawahitaji. Leo tumekuja maalum hapa kutambua sasa ushirikiano rasmi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na klabu ya mpira wa miguu ya Yanga. Tutambue huu ushirikiano kwamba umeanza, umefungua njia wa wengine wote kuja umefungua njia ya watu sasa kuona ajenda ya kitaifa, sio ajenda ya wizara au ya serikali, ni ya washikadau wote wanaoweza wakapenya kwenye magorofa ya wananchi huku kichwani, wanafikiria nini, wanawaza nini, tukayaweka sawa, yakaalaini na haya ambayo tunayajenga na kuyapapasa huku nje, ili wananchi wetu wengi zaidi waelewe, wakubali, twende nao mbele. Mara nyingi nafika vijijini nikiuliza mwananchi Unafahamu namba moja moja sita ya kupambana na utongozaji? Mimi sifahamu namba moja moja sita tangu tumeanza kuisema. Hujawahi kuisikia? Anasema mimi sijawahi kuisikia. Kuna tatizo, lakini unafahamu leo uh, mpira wa miguu unacheza, nafahamu tarehe fulani walicheza na fulani alishinda na fulani alishindwa. Eh, sasa hii inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo mimi sisikiki, inakuwa sasa mtihani kwetu <clears throat> Kwa hiyo tukasema hapana, lazima tukubali kushirikiana na wadau ambao sauti zao zinapenya kwenda kwenye jamii na wanafuatiliwa pia, ili tukiongeza na kile serikali inasema, kila kaya, kila familia, kila mtu mmoja mmoja atajua nini kinaendelea nchini kwa habari ya Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya shughuli za maendeleo na ustawi wa jamii kwa wananchi wake. Piga makofi kwa Yanga. Sasa wenzetu hawa wa klabu ya mpira wa miguu ya Yanga wakiongozwa na rais wao Engineer hesi wamekubali kuwa mabalozi wa ajenda hii ya kupinga ukatili wa kijinsia na kwa watoto na kupaza sauti kuhusu umuhimu wa jamii kudhibiti mmomonyoko wa maadili na kuimarisha mila na tamaduni zetu ili tusifikie kwenye haya masuala ya ukatili wa kijinsia na kwa watoto. Kwa hilo tunawapongeza na kwa kuanza Tupo kwenye kutekeleza tamasha ambalo amelisema mganga mkuu wa mkoa la Zifiukuki, zijue fursa, imarisha uchumi, kataa ukatili, kazi iendelee. Tamasha hili ni la kitaifa, litafanywa na wenzetu wa FAGD kama sehemu ya jamii, lakini sisi wizara ndio tunaolea hawa wanajamii wanaojitokeza kusema mimi nitafanya hili sasa sisi kama wizara ndio tunaoingia mashirikiano na wadau wakubwa wa kitaifa katika mpango huu wa kuwawezesha hawa wa kwenye jamii wanaosema nimeshika silaha na kwenda mstari wa mbele, niendeje? Niongezeeni silaha. Ndio fagdi hawa wakasema tufanye hili tamasha ambalo litatambulisha wananchi wazidi kuelewa fursa za kiuchumi zilizopo ili wachukue hatua na kukataa ukatili wa kijinsia. Wapo na wengine wengi ndugu zetu wa Ujata, tutakuwa nao kwenye hilo tamasha la tarehe 27 mpaka tarehe 29 jijini Dar es Salaam, ambapo sehemu kubwa ya uwezeshaji tayari ndugu zetu wa Yanga wameshafanya na wamechangia, watasema wenyewe. Tuwapigie makofi. Tamasha hili litaendelea mikoa kwa mikoa, tutakwenda mpaka Ukerewe, Longido na maeneo mengine mengi. Tunaomba wadau wengine wajitokeze ili tuweze kulifikisha karibu na wananchi katika maeneo yote. Hivyo basi, nawashukuru sana klabu ya mpira wa miguu Yanga kwa ushirikiano wenu na kuamua kuwa washirika wa wizara hii kwenye kusukuma ajenda hii muhimu yenye maslahi ya kitaifa tukilenga kuwafikia wananchi haya familia na mtu mmoja mmoja. Shukrani kwa wadau wengine wote mlioko hapa, nikitaja ni wengi hapa. Tunao wasanii mbalimbali, shamtaja Mama Lija Kopa, wengine wako wapi? Nyosha mikono tafadhali. Asanteni sana, nashukuru sana, asante sana Mheshimiwa Diwani. Wanahabari nao ni wadau hawa, wakifunga kamera zao hatuwezi kufikisha habari. Piga makofi kwao ni washukuru viongozi wa dini kokote waliko, wanatupa ushirikiano mzuri katika kupaza sauti dhidi ya vita hii, wasaidizi wa kisheria kokote waliko, NGOs mbalimbali kokote waliko vikundi pamoja na mitandao ya kijamii ya wazee ya wanawake. Ndio maana tunamwona mheshimiwa diwani yuko hapa na mheshimiwa rais amesema wanawake wote Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tuungane kwenye hili. Lakini vyama vya wanaume vinakuja vinasema, jana nilikuwa na chama cha wanaume e, wazee pale Dodoma, wote wako wengi. Tukiungana namna hii, tutawafanyia wepesi wataalamu wetu ambao wako kule mstari wa mbele, wanasema wanaongea lakini mara watu kwenye mkutano hawaji, wako wanaangalia nini? Mpira. Hasa ndugu, kwenye mkutano uko wapi wewe? Mbona hujaja mkutano? Tumeita ah, bwana, kulikuwa na mechi inaendelea. Kwa hiyo na sisi tunapita kwenye mechi humo humo, maana wanaishi ndio waliko ndio maana tumekuja hapa. Shukrani za pekee ziende kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa utayari wake wakati wote. Mkoa huu wa Dar es Salaam una wananchi wengi sana hapa hapa ni kama mikoa mitatu au na kuendelea iko hapa. Kwa hiyo amekuwa na shughuli nyingi, lakini wakati wote ametupa ushirikiano ili kuweza kuyafanikisha mambo haya, tukiamini kwamba tukikomboa hapa sauti ikafika kwenye familia zote, tutakuwa tumekomboa sehemu kubwa ya Watanzania wakati tunasonga mbele kwenye mikoa mingine. Nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye uongozi wake umefanya wizara hii iwe na mvuto kwa wananchi kwa sababu yake yeye mwenyewe ya historia yake ya kuiunda na uongozi wake anaoutoa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanamiliki hii wizara yao, na mashallah wameimiliki wizara yao kwa haya machache nashukuru sana. Nina imani Engineer Hess pamoja na ofisi yako sasa mtazungumza na sisi, tuko tayari kutengeneza mkataba wa mashirikiano ili kwenda mbele kama ambavyo nimezungumza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi Wananchi oye! Yanga mabingwa oye! Asanteni sana kumsikiliza.